Сьогодні хотів би запросити сюди а, на сцену, будь ласка, брата Олега Крикуна, пастора церкви села Катюжанка. Він пробув в окупації з 24 лютого по 31 березня. А, йому... Вітаю. Вітаю. Дуже Вітаю, раді, Олег, що ти погодився сьогодні бути разом з нами. і мати ось е, таке особливе свідоцтво. А чому для нас це важливо? Нам важливо знати, що Бог робить в житті своїх людей, як Він провадить їх і що він робить. Але вперше я хотів би, е, щоб ти трошечки розказав про себе, про своє служіння і про свою сім'ю. Дякую, дякую, що ви запросили. Е, я увірував в 90-му році разом з своїми батьками. Ми прийняли хрещення в церкві Різдва Христового в Києві. Сам я родом із села Катюжанка, це на Київщині, Вижирецький район, на північ сторону Чорнобиля. І е, я відвідував церкву в Києві, і мені дуже подобалось. І Я горів, щоб в моєму селі і молився, щоб в моєму селі була церква. І дуже просив, щоб хтось із братів приїжджав, щось там проводив. І слава Богу, були брати, які приїжджали, проводили благовістя, і були люди, які каялись. І е, в 2000 році в нас там з'явився дім молитви, і мене обрали там на пасторське служіння. До того часу я вже одружився. Зараз одружений маю восьмеро е, семеро діток, да, вибачаюся. Да. Ну, да. Недаремно да. помилився. <laughs> Да. Семеро діток, да. Е, переживаю постійно за них. Це три чудові хлопці, чотири дівчинки. Так що це таке благословення. І ми переїхали в село, тому що дружина моя з Києва переїхала в село і там повністю віддалися цьому служінням. Тобто, з двох з 2000 року ти е, приймаєш активну участь у служінні церкви е, в селі Катюжанка. Да, да. 24 лютого. Я якось був у вашому селі, і навіть церква Храмиру е, проводила у вас дитячий табір. Та Це був чудовий час, і у вас насправді гарний дім молитви. 24 лютого. Як почалося для вас, для тебе і твоєї сім'ї? Скажу так, що слухи про війну вони були заздалегідь, і ми говорили про це на братерській раді, говорили про це в церкві. І в церкві казав: ми віримо, і молимося, що не буде війни, але попросив е, членів церкви готувати продукти, е, запасатись, тому що ми сподіваємось на мир але є Бог, який керує всім, і в волі Його багато речей, які нам не підвласні. І пізніше, під час окупації, багато хто членів церкви казали: ми тоді посміялись з вас, пастори, е, що ви так е, нібито переживаєте, але вас послухались і продукти запасали. 24 е, число це був такий злам. Я думаю, що для багатьох він був злам і перевірка віри, тому що війна вона зробила аналіз, яка насправді наша віра. Треба було прийняти серйозне рішення залишатись е, чи забирати свою сім'ю і виїжджати. Треба було прийняти рішення, що робити далі, як себе вести, як відноситись до тих, ем, хто прийшов е, не з добрими намірами, прийшов із зброєю в руках. Я думаю, що всі в ті дні були дуже шоковані. І я теж був шокований, багато молився, просив Бога мудрості прийняти правильне рішення. І Бог поклав мені в серце вірші з Біблії, з Івана від Матфія, з 5 розділу, 8 вірш. Блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. І цей вірш був таким взірцем для мене на протязі всієї окупації. І до сих пір я через призму цього вірша дивлюсь на новини, які мене оточують, на те, що відбувається, тому що найголовніше це дійсно зберегти своє серце в чистоті не дати тому злу, яке тебе оточує, наповнити, тому що зло засліпить тебе, і ти не будеш бачити Бога в тих подіях, які навколо тебе. Ти будеш бачити тільки зло, ненависть, ти будеш бачити тільки біль, тільки проблеми, але не будеш бачити Бога. Тому для мене дуже важливо було пам'ятати, що треба тримати своє серце в чистоті, не мати ненависті, не мати злоби, не дати цьому гріху серце затьмарити, щоб е, не бачити Бога. 24 е, лютого ти, твоя дружина, семеро ваших діток були. Ви були разом? Вдома, Да. Вдома. Ми були вдома. Е, мій брат приїхав і був готовий вести дружину з дітками до сестри в Польщу. І якби я і прийняв рішення і попросив дружину, щоб вона дійсно так зробила. Але ми помолилися, і вона сказала: слухай, для мене більшою мукою буде не знати, щось з тобою, ніж перебувати з тобою у цій чаші, яку ти готовий прийняти і бути поруч. Тому вона залишилась зі мною. Єдине, що вона послухалася і перейшла в глибину села до батьків з дітьми. А я з братом залишився в своєму будинку. Мій будинок в центрі е, села. Він над дорогою, яка веде на Київ, в сторону Гостомеля, і туди їхало багато техніки вже в наступні дні. Тому прийняли рішення, що безпечніше буде, коли сім'я, діти дружина будуть там у батьків. Ось так, я залишався вдома. А, Щодо твого будинку, е, ми якось мали вже з тобою зустріч. Якось сиділи за ввечері за столом і розмовляли багато про те, що відбувалося. А, Твій будинок. Що було з твоїм будинком в ці дні? Ой, <laughs> це особлива така історія і благословіння. Е, дуже багато коли я згадую про це, я розумію, що це тільки Божа милість, тому що Бог беріг, Бог благословив і Бог дав можливість у моєму домі е, свідчити мусульманам, які прийшли зі зброєю, які жили зі мною 25 чоловік е, кавказців, які молилися намаз. І е, перший раз, коли вони зайшли і почали розпитуватись, то для мене це був ну такий шок тому що я говорив правду, що я протестантський священник, е, що я вірю в Ісуса Христа, е, що я проповідую про Ісуса Христа, і моя віра відрізняється від їхньої. І чесно скажу, в серці була така думка, що, мабуть, до ранку я не доживу. Е, тому що той полон, ті три дні, коли ми були з братом в домі, то нас навіть під конвоєм виводили на вулицю в туалет, не давали нікуди піти. Ми відчували себе от в такому полоні, постійно допитували, постійно задавали одні ті самі питання. Е, вони дуже сумнівалися. Їх дуже здивувало те, що я сказав, що я священник, але при тому в мене нема бороди. І вони казали, що ти за священник без бороди? Я кажу, моя віра мені дозволяє без бороди. Моїй дружині не подобається борода, тому навіть коли вона далеко, я все одно голюсь, бо вона мене по відео побачить, що я не голений. Тому ось так. І для них це було, якби вони ставили під сумнів. Наступне вони не могли повірити, що я в цьому домі живу, тому що дружина, коли виходила, вона забрала всі сімейні фото. І там ні одної не було фотографії, де я з сім'єю, з дружиною, з дітьми. Я кажу: в мене є діти, в мене семеро дітей і вони не могли зрозуміти, кімнати є, дитячі кімнати є, але е, ніяких не фото, нічого таких не, не було особистих речей. Тому ось такий будинок мій став е, можливістю цим чеченцям свідчити, коли вони вже на наступний день почали задавати питання про віру, про Бога, яка різниця. я приємно дякував Богу в серці, що в мене була зустріч з таким чудовим братом який був місіонером на Кавказі, це Паша Гаращенко з Ірпіня. Uh -huh. І працюючи в нього якийсь час, я його, ми сідали пити каву, я його питав: ну розкажи, як мусульманам благовістити, що їм говорити, що можна казати, що не можна. Я розумів, що ну, в мене велика родина, я не поїду місіонером на Кавказ е, до мусульман. Але ті Вони знання, до тебе приїхали. Да, які я почув, як я дякував Богу, що він мені розказав, що треба сказати як треба сказати. І коли я це говорив, то я бачив, що вони задумувалися, підходили особисто, казали: слушай, ти прав. Тобто вони погоджувалися з тим, е, з тими аргументами, які я приводив. Тому, слава Богу, Бог допустив, що в моєму домі ще була можливість благовістити мусульманам, при тому, що вони продовжували е, молитись цей намаз, але вони не забороняли, щоб і я молився. Я би запитав, можу я помолитись? Вони кажуть, давай. Я помолився, вони послухали, сказали амінь, що для мене теж було дуже е, дивним. дивним да. Але слава Богу, Бог беріг. Е, ти сказав про те, що е, ти вмовив свою дружину, і щоб вона забрала діток, і вони переїхали в глиб села. Чи давали тобі можливість протягом ось цих днів, коли в тебе жили кавказці, бачитися з твоїми дітьми? Як діти твої реагували на те? Я так розумію, що ти не сам приходив да, з якимись дядьками. Да, Особливо перші дні е, ну, вони сумнівалися в тому, що я священик, я вже сказав про причини. Е, І перший раз вони пішли з моїм братом, двоє охоронців, подивитися, де він живе. А потім наступний раз брата залишили в моєму домі, і зі мною пішли два охоронці. Е, Вони сказали, все, що саме цінне, ти можеш винести до своєї сім'ї. Можливо, вони сподівалися, що якісь там кошти будуть, чи ще щось брати. Я зібрав сумки, зібрав продукти і поніс. Вони кажуть, це все саме цінне. Кажу, да, продукти зараз самі цінні. І коли ми прийшли, я їх попросив зброю заховати за спину, тому що назустріч вибігли діти мої, е, теж їх заспокоїв. Е, ми з дружиною прийняли рішення ще перед війною не говорити дітям про війну, не лякати їх. І навіть коли мене привели так, якби під конвоєм, то е, я теж посміхався з усіх сил дітям. Я їх обнімав, я трохи плакав, дружина плакала, я дітей заспокоював, все буде добре. І е, побув із ним, віддав продукт і повернувся назад до будинку. Мені нелегко це згадувати, вибачте. Е, але пізніше вже я побачив, що нас почали пускати вже без конвоя. Уже якщо брат залишається, я міг сходити додому до сім'ї, там пообідати. Або якщо я залишаюсь, то брат повертає ходив додому. Ось так. А вже в кінці е, то нас уже двох відпускали, бачили, що ми ходимо до церкви. Ми попросились, і е, було без проблем. Ми приходили, але на ніч поверталися до свого будинку. Так що ось так. Е, Олег, хотів е, спитати тебе про якраз про церкву. Ти ти згадав про те, що ви мали можливість е, ходити в дім молитви. І, Як відбувалися ваші служіння протягом ось всього цього часу? Що ви могли робити? І, звичайно, який вплив ви мали на людей з вашого села, які бачили вас? і... Um... Взагалі я не перестаю дивуватися Божій мудрості, коли Бог керує твоїм життям. Ти робиш якісь речі, які просто йдуть у тебе від серця, які проявляють твою віру. А потім ти обертаєшся і бачиш, що це було Божим благословінням. Наприклад, в перший день люди були обстріли Вижгород, біля Вижгорода, там військова частина під Києвом в лютіжі, і люди тікали з Вижгорода в нашу сторону. Вони не знали, що звідси війська йдуть. І деякі е, цивільні були обстріляні, тікали полями, заїхали в наше село. І от ми бачили ці машини, е, тому що почалась війна, і ми зібралися з членами церкви, з братами зібралися, щоб прийняти рішення, що ми далі робимо, як ми до цього відносимося. І прийняли рішення, що ми, ну я залишаюсь, і більше членів церкви сказали, що залишаються. І, і стосовно цих людей, ми їх запросили до себе в дім молитви у нас ще працювало опалення, бо було світло. І ці люди розселилися, заїхали машиною в двір, і вони поселилися в будинку молитви. Пізніше це відіграло важливу роль тому що коли прийшли росіяни і окупували наше село, вони зайняли школу і вони хотіли хотіли зайняти будинок молитви, бо велика територія накрита. Зазвичай в сусідніх селах вони дома молитви, так якщо там нікого не було, вони окупували там, робили якісь склади свої для боєприпасів. А коли вони прийшли, побачили, що там повно людей, є діти. То вони подивилися, переглянули документи і пішли, нікого не виганяли, і там люди залишалися. В нас було служіння, в нас не було можливості збиратися серед тижня. Ми чули, що е, кожного дня люди збираються на молитву, моляться за перемогу, моляться за мир. У нас не було цієї можливості, тому що кругом по селу були блокпости, перевіряли документи, і перші дні дуже небезпечно було ходити через село, особливо чоловікам. Е, тому е, більшість сиділи по домах, поки був зв'язок, ми списувалися і просили молитися, молитися один за одного, молитися за Україну, за наших українців, ну і за наше село. Ще трошки пізніше, коли вже пройшло пару тижнів, нам дозволили виходити, і ми з братом е, зустрілись там з сусідом, бізнесменом, який торгував рибою. В нього було майже 10 тонн мороженої риби він запропонував, каже, можливо, у вас хазяйство є, можете взяти там курам, поросятам. І ми запропонували йому ідею, щоб розвести її людям. І ми з братом тачками, спочатку вдвох, а потім вже долучилися інші люди, розвозили цю морожену рибу людям. І таке було служіння. Е, і люди бачили це, і люди питали, а що можна виходить. Кажу, ну ми бачите, ми ходимо, нам дозволяють. Запитайте, якщо вам дозволять, ви теж можете ходити, тільки не ходіть в нічний час. І таким чином розвозили продукти. Е, питали, бо були люди, в кого не було там підгузників, не було дитячого харчування. Деякі люди в селі просто живуть е, з неділі до неділі і не роблять запас продуктів. І коли пройшло вже два тижні, в багатьох просто не було вдома uh -huh. продуктів. І ми підходили. Зазвичай я питав: у вас є що їсти? Картошка, олія є, ну все, тоді тримайтеся. А деякі були, коли взагалі не було. І я дуже радий, що багато людей відгукнулися і передавали. І нам приходилося як е, тим челнокам, бо нас навіть ага. постові питали, каже, «Е, що подозрительно, що що ви туди-сюди постійно ходите, носите щось, туди продукти несете, другі продукти, то підгузники несемо, то дитяче харчування люди були налякані. Були налякані, тому що в нашому селі в перші дні там постріляли трошки цивільних, е, і багато людей бачили ці всі речі. Ну, Війна, вибухи е, багато багатьох налякали. Тому ось таким чином, слава Богу, що Бог поміг, і ми могли послужити для людей в нашому селі. Пізніше це теж відіграло роль, тому що. З'явилась можливість евакуйовувати людей, то теж мав зв'язок із Червоним Хрестом, Е, з яким домовлялися, приїжджали автобуси і вивозили людей. Теж багато людей, які від'їжджали, теж приносили продукти, приносили ліки, залишали для дітей е, якісь речі. Щоб можна було залиш... ну, поділитися з тими, які залишилися. залишилися е, в неділю. Ви мали можливість проводити богослужіння? І взагалі, як проходило ваше богослужіння ось цій неділі під час окупації? Я думаю, що це був крок віри, тому що, щоб дойти до дома молитви, потрібно було проходити через е, блокпости у селі. Вони стояли на всіх великих перехрестях, іноді так е, просто на провулочках, тому що в селі було дуже багато військових. Е, і дійсно це було ну, страшно по-людському. Наприклад, ми йшли з братом і з моїм старшим сином, і він у чехлі за спиною ніс гітару ця гітарісти, слухайте. Да, ніс гітару, да. І він іде і каже: тато, я переживаю, я не можу це без сліз говорити, тому що ми бачимо, що на блокпосту е, стоїть снайпер, і він націлився в нашу сторону. І я їм кажу: спокійно, не роби різких рухів, все буде добре. Хоч я не міг дати гарантію, я не міг його запевнити, я йшов і не знав, що насправді в голові тієї людини. Е, одна куля нічого не варта, але це коштує життя. Ми підійшли, нас не пустили. Сказали, сюди не можна проходити, і ми пішли в обхід іншою вулицею е, і прийшли в дім молитви. І на іншому посту побачили, що мій син йшов з гітарою, з чехлом, і вони, видно, злякалися, чи що, можливо, у нас якась там готується диверсія, чи щось. І тільки ми ж зайшли в дім молитви. Дім молитви оточили військові. Е, ми теж дуже злякалися, але теж якось Бог дав такий спокій вийти на зустріч. Оці небезпеці вийти на зустріч і заспокоїти. Зайшов військовий, людина зайшла на територію церкви. Я побачив по боках стоять е, військові, вже прицілили автомати. Вийшов на зустріч до них, е, кажу, чим ми можемо допомогти. Ну, російською сьогодні у нас богослужіння. Нам дозволили проводити богослужіння. Э, каже, зайшов чоловік з э, чехлом від гітари. Кажу, в хвилиночку я достав, виніс назад, показав, що це гітара, вони перевірили, але в дім молитви не заходили. Не заходили, не перевіряли людей, і е, наші віруючі збиралися. Так що ось такий випадок був, де я бачив теж руку Божу і милість Божу, що Бог беріг. Да. Хлопці, обережно носіть гітари. Да особливо зараз. <laughs> Особливо зараз. да, насправді е, це не просто е, не просто переживати моменти. Олег, можливо, одну-дві історії яскравих, де ти бачив, як Бог діяв і відчував його. Насправді дуже багато історій. Скажу так, в той момент е, я не відчував себе якимось героєм. Я і зараз не відчуваю себе героєм. Я знаю, що тільки милість Божа і той Бог, який в твоєму серці, він природньо тебе веде і природньо через тебе діє. Е, в суботу через наше село їхало багато військових колон е, на Київ е, і мимо мого села, мимо мого будинку. І зранку мої діти прийшли погратися з собачками, які були в нас у дворі, їх покормити. А я з братом пішов е, до церкви е, там зустрітися з людьми і е, зібрати апаратуру, бо в нас було переживання, щоб не мародьорство, але поховати апаратуру. І раптом я почув е, постріли, е, постріли в центрі села. Я паші брату своєму крикнув, що я побіг до церкви, ой, додому із церкви. Але в той момент позвонив мій син і сказав: Тату, будь ласка, не біжи, тут у центрі військові і постріляли цивільних. Е, вони були дуже налякані, дуже їх просив, заспокою, щоб вони не виходили, не виглядали з-за паркана, з за будинку, просто чекали в домі. І це було велике переживання на той час. Я не знав, що робити, молитися. Е, я не знав, як і про що. Я просив, Господи, тільки збережи їх, зміцни їхню віру. Е, я прийшов до батьків, не було в моєму серці спокою, помолились батьки, дружина, ми з дітьми помолилися. І Бог дав на серце якесь таке рішення іти до дітей. Пізніше я вже я зрозумів. Розумію. Тобто, частина дітей знаходилася в у тебе батьків, у батьків, да. а частина в тебе вдома. Да, Двоє старші да. сини, середні, вони прийшли покормити собачок, Собак. да, і вони застали цей момент. Е, що відбулося вже пізніше? ці кавказці, які в мене жили, вони пояснили мені, що це була колона кадирівців. Е, це дуже професійні військові і вони дуже безжалісні. Е, пізніше я вже на наступний день, точніше, навіть в той день ввечері побачив, що вони розстріляли е, хлопця з нашого села в машині. Потім розстріляли на перехресті машину з двома цивільними, і далі там в кінці села теж розстріляли без причини. Тобто люди просто їхали і готові були повертати, е, не їхати до них, але вони просто ну я не знаю їхні наміри. Цивільних ось вони так розстрілювали. І пізніше вже кавказці мені сказали: ми дивуємося, як ти залишився живим. Вони удивлялись. Говорить, точно Бог з тобою є, тому що вони так не оставляють. Що в мене відбулося? Внутрішнє таке переконання, що треба йти до сім'ї, треба йти до дітей. Якраз мама моя спекла хліб, я взяв два хліба і я пішов до свого будинку. І йшовши уличкою, я чув, е, е, що люди щось там е, наші кричали. Я не зрозумів, що там кричали. Потім зустрів двох хлопців, які бігли з центру і казали, Олег, не йди, бо там повбивали цивільних. Але внутрішній в мене був якийсь такий спокій, де Бог казав, просто йди, іди. І підійшовши до перехрестя, я підняв хліб вгору, до гори дві не підняв, Пройшов через блокпост. Ніхто мені нічого не сказав. Пройшов мімо е, БМП, яка стояла біля мого будинку. Ніхто мені нічого не сказав. сином ми домовились, якщо мене пропускають до мого будинку, ти вийдеш, відкриєш двері. І коли я пройшов до калітки, син мені відкрив, я зайшов у двір, їх обняв, всі заплакали. Я дякував Богу до сих пір. Дякую, що ми залишились живі. Я можу бачити свою родину, можу служити церкві. Це була велика милість, що навіть е, кавказці, які жили в моєму домі, вони казали, ми удивляємося. Да? Тому ось такий. І ще один приклад, е, про який я пізніше вже здогадався, це коли у нас у селі були росіяни. І вони багато людей, е, активістів. Можна я спитаю, да, да. Е, я так розумію, що спочатку у вас були кавказці в селі певний час, а потім зайшли росіяни. Да, Вони доповнили. Вони доповнили. Вони Окей. доповнили, угу. да. Кавказці були в центрі, вони окупували всі будинки на вулиці Центральній, а росіяни вони поселилися в школі і угу. вглиб села. Ось таким чином все було. Коли росіяни зайшли, то вони всіх активістів хватали е, на допит, е, перевіряли їх, е, і плюс тих, хто служили в АТО. І я чув, що в нас є там такий слідчий особіст. У нього кличка німець була, тому що з деякими із атошників я балакав, то вони казали, дуже жорстоко він спілкується. Ну в общем, приміняє силу. Ну ось і так. І вже після війни знайшовся щоденник ось цього особіста, який описував про свої думки, про війну і так далі. І Там була одна така строчка, де він пише, що чекаю протестантського пастора, хочу з усім пристрастям його допросити. Е, але там цей щоденник закінчується. І я згадав із свого життя, що був момент, коли я був у церкві, і коли я прийшов після служіння додому, і там ці е, кавказці, командир їхній сказав, що тебе шукали росіяни. Ну, я як слухняний, я пішов би. Кажу, що мені робити? Ми сказали, що ти у чеченців, не ходи. І я його послухав, не пішов. І таким чином не попав на цей допит, е, послухавшись цього командира, не попав на допит до цього німця. І е, уникнув ось таких якихось переживань, знущань, які можливо він запланував. Кругом бачив тільки руку Божу, кругом бачив благословіння, де Бог звів е, із Червоним Хрестом, е, який допоміг е, вивозити наших людей з окупації. Тому що коли вони побачили, скільки техніки військової, скільки боєприпасів, скільки військових, то сказали пастор Олег, будь ласка, максимально людей треба евакуювати з села. І слава Богу, співпраця з ними допомогла багатьох людей вивезти. В той час це на 20-й день війни. Моя сім'я виїхала теж дружина з дітками. Уже я їх не питав, просто приказав. У нас не було зв'язку. Одні люди з Гостомеля просто тікали і попали в Катюжанку, розказали, що робиться в Гостомелі. І е, я прийшов до сім'ї, сказав, збирайтеся, обійшов всіх багатодітних, е, теж попросив віруючих, хто збирається, будь ласка, я хочу, щоб ви виїхали, поки є можливість, і багато людей виїхало. Теж таке дуже чудове свідоцтво для невіруючих. Е, ну як, можливо, всі віруючі, але коли члени церкви виїхали, люди почали просто десятками йти просити пастор, ми хочемо виїхати. До того кілька днів я ходив, прашував, будь ласка, люди добрі, покидайте наше село, виїжджайте, поки є можливість. І в день, можливо, чоловік там ну, 15-20 виїжджало, ніхто не хотів. Уже всі якось прилаштувалися. Росіяни десь там привозили вже якісь продукти, роздавали. Е, люди трошки заспокоїлись, якісь такі от такі речі були. І коли я ходив, прашував, будь ласка, виїжджайте, а люди не хотіли. Але коли віруючі виїхали, так дивно люди злякалися і почали приходити, прям прибігати. Пастор, ми хочемо виїхати. Запишіть нас, ми хочемо виїхати, тому що віруючі виїхали. Я думаю, що це теж добре свідоцтво. Е, і для села, і для людей, що вони то не проявляють свою віру, але дивляться на віруючих. І коли я заспокоював людей і казав, що я залишаюсь, то деякі казали, ну тоді ми залишаємося. Да, я я не оберіг для села, але це було для мене свідоцтвом, що люди все одно дивляться на нас і орієнтуються на нашу віру, як ми ходимо перед Богом. Слава Богу. А, Сьогодні в подібній ситуації, як е, пережив ти, е, пережили наші брати і сестри в Гостомелі, в Бучі. Е, в Ірпіні, ось в тому всьому районі. Залишається Херсон, Запоріжжя. Що б ти сказав для наших братів і сестер? Звичайно, що вони навіть онлайн сьогодні не можуть подивитися, але можливо, я вірю, що прийде час, коли вони зможуть подивитися, хтось виїде і подивиться. Що б ти міг сказати для них? Ось які зараз знаходяться в в цій, в цій ситуації. Ну і, звичайно, для всіх нас слово. Я скажу е, я скажу так: е, не хочеться пережити другий раз те, що було минулий перший раз. Е, ця ситуація вона проявила віру кожного, кожного в церкві, тому що кожен постав перед вибором, що робити, як до цього віднестися, як на це реагувати, приймати чи не приймати. Е, для нас, віруючих людей, є велика надія це Христос. І знаючи про це питання, я задав собі думку, що б я порадив таким людям. Що для мене було в той момент е, таким підбадьоренням? Я хочу прочитати цей текст. Це Іван від Івана. 14. 14 розділ з першого віша. Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте. У домі мого Отця багато осель, а якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. Дуже важливо віруючим людям перевірити, чи знають вони дорогу, якою вони йдуть. Те, що зараз люди в окупації, це дуже погано, але це випробування їхньої віри. Їм треба прийняти рішення, як до цього відноситись. Якщо вони вірують в Ісуса Христа, смерті не варто боятися. Смерть це просто крок до вічності, де ти зустрінешся з Христом. Але треба боятися безглуздої смерті, смерті, яка ні до чого не приведе. Це дуже погано і не приносить ніякої радості, ніякого задоволення. Христос сказав, що найбільший доказ любові, коли ми покладемо душу свою за братів своїх. Я пам'ятаю, колись ми з братом йшли, везли в тачках е, цю морожену рибу ідемо, і над нами летить е, безпілотник, і він постійно кружляє. Кажу, слухай, над нами за нами слідкують. Кажу, за що ти переживаєш? Він каже, я не знаю, ні за що не переживаю. А я кажу, я переживаю, щоб просто так не вмерти. Без причини, безглуздо. Що ми робимо? Наражаємось на небезпеку. Ми йдемо, служимо людям. Смерть це просто крок. Коли ти служиш Богу, ти не боїшся смерті. В тебе внутрішня віра додає тобі хоробрості, додає тобі сил залишатися тим, ким ти є насправді по своїй суті. Війна проявила нашу справжню віру. Тому тим, хто зараз в окупації, хочу підсказати, що віруючи в Ісуса Христа, ви маєте надію на вічне життя. Віруючи в Ісуса Христа, вірте в те, що ви з ним зустрінетесь. Земне життя, воно може зупинитися зараз, пізніше, можливо, довго ви проживете, але найбільше наше життя це веселя Господа нашого Ісуса Христа. Цінуйте це. Дякуємо, дякуємо, брат Олег. Е, щиро дякуємо е, пастору Олегу за е, те, що він сьогодні погодився бути разом з нами. І Ми знову і знову переконуємося про те, що ті, хто насправді довіряють Богу, Бог провадить їх, і сьогодні ми можемо свідчити про цю. Е, велику Божу любов. Я хотів би зараз всіх нас запросити помолитися. Да, Будь ласка, Олег, тоді помолися. Великий Боже, Творець неба і землі, в ім'я Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Прими хвалу і поклоніння в цей час недільний, коли церква Твоя може прославити Тебе і возвеличити. Дякую, що ти залишив моє життя, життя моїх братів і сестер. Дякую, що ми можемо бачитись разом з друзями і переоцінити ті цінності, які в нас були, оцінити життя, що воно досить коротке, що його варто правильно прожити для твоєї слави, для твоєї величі. Тому що в кінці є прекрасна нагорода, Царство Небесне, вічність і похвала від Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми просимо, Боже, благослови, зміцни нашу віру, благослови, Боже, Малосердне, тих, які зараз знаходяться в окупації, які знаходяться в переживанні. Допоможи, Господи, щоб їхня віра не зруйнувалася. Допоможи залишатись тобі вірними, Господи, аж до смерті. Будь прославлений, будь возвеличений на вічні віки. Амінь. Амінь. Амінь. Ще раз щиро дякую, Олег. І хай Господь благословить і надалі ваше служіння. Будь ласка, займайте ваші місця і час для оголошень.